السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي عاملين ايه النهاردة جايب لكم موقع من اجمل المواقع اللي انا اشتغلت عليها بجد والله العظيم الموقع لو عايز تكسب ارباح خيالية وانا مش مبالغ في الكلمة فعلا لو عايز تكسب ارباح خيالية هتلاقيها في الموقع بتاع النهاردة وطبعا الموقع ده للناس اللي خلقها ضيق مش بتستحمل طبعا الشغل على المواقع المجانية واللي هي حابة تكسب بسرعة من الموقع النهارده جايب لكم الموقع ديتي للناس اللي حابه تكسب ربح سريع او ربح من غمضه عين زي ما بنقول كده ويلا بينا ندخل على شرح الموقع عملي على طول عشان خاطر ما نطولش على حضراتكم اول حاجه يا صاحبي موقعنا النهارده بيدعم اربع عملات وطبعا اول عمله العمله تي ار اكس وعمله GUB وعمله BNB وعمله ال USDT. دول اربع عملات اللي هنشتغل بيهم على موقع النهارده فطبعا انا هشتغل على موقع على عمله التي ار اكس او عمله ال Tron انا دلوقتي كله اصفار عندي بس هروح نعمل ايداع بس قبل ما نعمل ايداع عايزين نفهم الموقع بيشتغل ازاي طبعا دي الواجهه الرئيسيه بتاعت الموقع فمجرد بفتح تفتح معاك الموقع بيديك الصندوق صندوق المجاني لو ضغطنا كده على الصندوق المجاني بيفتح لنا مربعات سلسله الكون وطبعا هنا ده صندوق مجاني لو ضغطنا كده على كلمه ينسحب بيديك كده مبلغ هضغط على كده على كلمه ينسحب بتلاقي كده هنا عداد هنا عندك تحت كلمه ينسحب مجرد ما بيكتمل بتقدر تاخد ربح يومي من من الصندوق المجاني ب 0.06 من عمله التي ار اكس لو نزلنا هنا كده تحت بتلاقي هنا عندك ايه عندك خطط استثماريه كتير لو عايز تعمل خطه استثماريه بتعمل لو عايز تعمل خطه مثلا ب 10 تي ار اكس هنا عندك بيقول لك في من 3 ايام ل 7 ايام وفي عندك 30 يوم وطبعا نسيت ما اقول لكم احنا اول ما ضغطنا هنا على انسحب على الصندوق المجاني الرصيد طبعا فعلا بالفعل وصل آه، للرصيد الحساب بتاعي فالخط اللي هو الاخضر ديتي فمجرد ما يكتمل ممكن تسحب مره ثانيه وبرضه بيرجع يشتغل ثاني الخط الاخضر يعني كل ما يخلص تسحب يرجع يبدا من ثاني كل ما يخلص ممكن تسحب اكثر من مره كل ما يخلص الخط الاخضر اللي قدام حضراتكم ده الصندوق المجاني وهنا عندنا بقى آه، صندوق او علبه تي ار اكس اللي هي ممكن تعمل ايداع فيها ب 10 تي ار اكس الحد الادنى طبعا بيكون 10 تي ار اكس في هنا عندنا 3 ايام و7 ايام و30 يوم بيديك عائد ربح يومي 1 و2% آه، ربح اليومي من من الايداع بتاعك وطبعا بتختلف من 3 ايام ل7 ايام ل 30 يوم ايه الفرق بقى الفرق طبعا بيكون الارباح 3 ايام مش زي 7 ايام مش زي 30 يوم طبعا الربح بيزيد كل ما يكون المده اكتر او اطول يعني لو ضغطنا كده على كلمه صندوق الشراء كده ممكن تعمل ايداع ب 10 روبل ده الحد الادنى لا وممكن تعمل اكتر من كده لو عايز تعمل ايداع ب 100 روبل ممكن تعمل ايداع ب 10 روبل او ب 20 او ب 100 مثلا 20 20 اسف مش ربع ال 20 تي ار اكس لو عايز تعمل ايداع ب 20 تي ار اكس وبعد كده نضغط على صندوق الشراء بس طبعا انا لسه دلوقتي ما عنديش رصيد هنروح نعمل ايداع في الموقع والموقع على فكره مش استثماري فقط استنى عشان لو عايز تكمل معايا الفيديو استنى هخليك تكسب يعني مبالغ هائله جدا من الموقع لان الموقع مش استثماري فقط الاستثمار في الموقع ده نوع من انواع الربح في الموقع لكن في طرق كتيره جدا ممكن تكسب منها من الموقع لو انت مستعجل وعايز تخلص الفيديو بسرعه لا استنى عشان خاطر تقدر تفهم الموقع كويس وهقول لك ازاي هتكسب ارباح كتيره وهيله جدا من الموقع تمام دي الخطط الاستثماريه في الموقع اللي هي آه، ب 10 تي ار اكس او الايداع في في عمله التي ار اكس اذا كان ثلاث ايام او سبع ايام او 30 يوم وقلنا ايه الفرق الفرق كل ما يكون مده اطول كل ما بيكون الربح اعلى تمام هنا عندنا اليو اس دي تي طبعا لو عايز تعمل استثمار بعمله اليو اس دي تي طبعا بيكون الحد الادنى 100 يو اس دي تي او 100 زي ما قلنا 100 يو اس دي تي طبعا وهنا برضه عندنا ثلاث ايام وسبع ايام و30 يوم والربح بيكون 1.5 ربح يومي في الموقع ولو مش عايز تعمل ايداعات خالص ممكن تشتغل الطريقه الطريقه المجانيه صندوق المجاني كل ما يخلص الخط الاخضر ده كده تضغط عليه انسحب بيوصل لك طبعا على رصيد الحساب بتاعك والموقع صادق جدا في الاستثمار يعني ما تشكش في لحظه ان الموقع ممكن ينصب عليك او او انت تيجي تستثمر فيه وما يديكش ارباح لان الموقع فيه اكتر من طريقه ممكن تكسب منها فالموقع صادق جدا جدا فوق ما انت تتخيل وهتقدر تعمل منه مبالغ كويسه جدا طب يلا بقى نروح للحاجه الثانيه في الموقع ازاي هنقدر نكسب من الموقع وهنا بقى هنيجي للربح الحقيقي على الموقع الارباح اللي فعلا هتقدر تحققها في ثواني كده معدوده هتقدر تحقق اعلى ارباح ارباح هنا عندنا مجموعه من الالعاب مجموعه كتيره جدا من الالعاب ممكن تشتغل عليها وهتكسب ارباح كتيره جدا وبالاثبات هنا عندنا اول حاجه لعبه السباق وحجر النرد كاس العالم ومجموعه كبيره جدا من الالعاب فمثلا هدخل كده على علبه على لعبه السباق دي كده هنضغط كده الذهاب الى اللعبه طبعا دي لعبه السباق اللي هي قدام حضراتكم هنا لو حبينا نعمل بقى ايه رهان بيكون هنا قدامك 10 عربيات فانت بتراهن على أن على العربيات اللي قدامك ال10 عربيات انها عربيه هتفوز تختار اذا كان رقم واحد او اثنين معاك من واحد ل 10 ارقام فطبعا قبل قبل ما نبدا نراهن هنروح نعمل ايداع الاول في الموقع عشان خاطر انا ما عنديش رصيد عشان خاطر نبدا نكسب من الموقع فهنرجع اول حاجه للصفحه الرئيسيه لو ضغطنا كده رجوع هنيجي هنا على كلمه محفظه اللي هي جنب الرصيد دي كده هنضغط كده عليها وبعد كده هنا عندنا انسحاب وعندنا اعاده الشحن هنضغط هنضغط كده على كلمه اعاده الشحن وهنا مدينا رابط عمله Tron او تي ار اكس وهنا بيقول لك الحد الادنى للايداع اهو 1 تي ار اكس يعني اقل حاجه ممكن تشتغل ب 1 تي ار اكس فقط على الموقع الحد الادنى للايداع في الموقع طبعا هناخد رابط عمله تي ار اكس هناخده كده copy او نسخ هنضغط كده على كلمه نسخ هننسخ نسخ كده تاني اهو عشان اتاكد بس انه اتنسخ معانا بعد كده هنروح للمحفظه بتاعتنا فانا بقى هروح اعمل ايداع من محفظه ال Payeer بتاعتي وانت طبعا ممكن تعمل من اي محفظه الكترونيه اي محفظه بتدعم عمله التي ار اكس او عليها عمله التي ار اكس فانا هعمل ايداع من عمله ال Payeer. هضغط كده على علامه السهم دي كده وبعد كده هختار النظام الدفع اللي هو الترون او التي ار اكس وبعد كده بحط الرابط اللي اخذناه نسخ ده هحطه كده لصق هنا رابط عمله التي ار اكس بتاع الموقع بعد كده بختار الحد اللي هو هنعمل ايداع ب 30 تي ار اكس فليكن مثلا مثلا 30 تي ار اكس طب انا عندي 30 فقط انا هنخلوها بقى كام هنخلوها 28 28 تي ار اكس كده هتبقى الابداع كامل هيبقى 30 تي ار اكس وهنضغط على كلمه ارسال وكده اكتملت المعامله بنجاح لو جينا كده على الموقع ونرجع كده نعمل اعاده تحميل للصفحه كده وزي ما انتم شايفين كده الرصيد بتاعي وصل اهو 28 تي ار اكس اللي عملتها دلوقتي ايداع على الموقع كده الرصيد بتاعي وصل على طول مجرد ما عملت ايداع على الموقع وكده هنرجع للالعاب بتاعتنا عشان خاطر نشتغل ونشوف هنعمل نكسب ازاي من العابنا فاول حاجه هندخل كده على لعبه السباق بعد كده هتفتح معانا اللعبه بالطريقه اللي انتم شايفينها قدامكم هننزل كده تحت هنا اول حاجه هنترجم الموقع عشان نفهم هنعمل ترجمه فانا بنختار بنراهن بالرهن على السيارات فنختار مثلا انا هختار رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه طيب بقى انا ليه اخترت تسع تسع سيارات ديت عشان خاطر تضمن الربح بتاعك بطريقه 100% يعني كده الربح بتاعك بيبقى موثوق يعني 99% انت طبعا بتختار العربيه اللي هتفوز فك يعني اكيد باذن الله هتكون واحده من تسع العربيات لان هم كلهم 10 عربيات فقط تمام او 10 سيارات فبنختار السي... سيارات منهم بنسيب واحده اللي هي ممكن نكسب منها وطبعا هنضغط كده مبلغ الرهان هنخليه هنخليه ايه واحد تي ار اكس لكل آه، سياره فانا اخترت تسع سيارات كده هنخليها على الفرديه تسع سيارات بعد كده هنضغط كده على الرهان يعني هنضغط كده على الرهان نضغط كده ايه مبلغ الرهان تسعه ماشي الرهان وبنضغط كده على اذهب الى اليانصيب هنضغط كده على اليانصيب دي الاول هناخد هنلف كده لفه بتجي لنا لفه طبعا من كل رهان باذن الله هنكسب منها اوه صفر تي ار اكس ليس سوء الحظ لم يكن هناك فوز نعم يعني خسرنا احنا طبعا مش مشكله فاحنا عندناش دورات ثانيه يلا مش مشكله نرجع كده ثاني اللعبه بسرعه فاحنا رهنا كده ومتهيألي لسه السرعان خلص اهو فاحنا كده كسبنا يعني خدنا اهو 80 آه، سنت آه، اسف 80 يعني 80 80% من التي ار اكس وكده الحمد لله ما خسرناش فهنروح نراهن تاني كده هنراهن طبعا بايه هنراهن بتسع آه، سيارات وان شاء الله واحده هتكسب منهم برضو هنروح كده نعمل ايه رهان هنضغط كده على الرهان الان هنضغط كده حسنا طبعا انا مختار من واحد لتسع السياره طبعا باذن الله رقم من واحد لتسع باذن الله تكون تكون واحده فيهم فلو واحده فيهم باذن الله هنكسب ده طبعا ربح اكيد يعني انا بص انا كان معايا كام 28 80 تي ار اكس تمام انتظر بقى العداد يخلص فاضل كام فاضل 41 آه تقريبا كده 40 ثانيه تبقى اربع ثواني كده هيبتدي اهو السباق ويلا باذن الله ما تكونش رقم 10 هي اللي تفوز لان مش مختار رقم 10 لا يا رب اي واحده تفوز ما عدا رقم 10 لان مراهن عليهم كلهم ما رقم 10 لا تمام كده الحمد لله الحمد لله فزنا رقم أربعة ورقم سبعة اللي فازوا كده لاحظتوا الرصيد بتاعي أصبح 29 تار إكس و600 يعني احنا كده إيه آه، كسبنا تمام كده ممكن نراهن طول اليوم على يعني خلي ربحك مضمون في الإخضار تسع عربيات وما تسيبش غير واحدة بس اللي هي ما تراهنش عليها عشان خاطر تقدر يبقى ربح مضمون فاهمني أنت انما لو راهنت على عربية واحدة بس ممكن يبقى الربح بتاعك عالي جدا لكن مش مضمون إن أنت تكسب ممكن تخسر طبعا بكل سهولة لا أنت راهن تسع عربيات وخلي سيارة واحدة فقط اللي هي ما تراهنش عليها عشان خاطر الربح بتاعك يبقى مضمون وأنا الرصيد بتاعي دلوقتي اصبح 29 تي ار اكس انا كنت عامل ايداع ب 28 تي ار اكس فقط دلوقتي اصبح 29 و60 سنت من عمله التي ار اكس طيب دي اول لعبه لعبه السباق بتاعتنا طبعا لو عايز تراهن بمبالغ كبيره راهن انا طبعا كنت راهن بواحد فقط طيب هنيجي كده نراهن باثنين تي ار اكس ونختار 10 آه عربيات 9 آه عربيات اسف نختار كده ايه آه، تسع عربيات ونضغط كده على كلمه آه، الرهان كده رهنت تسع عربيات بس رهنت باتنين تي ار اكس يعني كده هياخد 18 تي ار اكس ماشي هنضغط كده الرهان باذن الله وهنكسب كده الرصيد بتاعي انا جل اهو بقى 11 تي ار اكس وننتظر بقى الايه الثواني تخلص وهو كده السباق هيبتدي وهو ابتدى السباق فانا برده مراهن على كل العربيات ما عدا رقم 10 اللي مش مراهن عليها ان شاء الله رقم 10 ما تفوزش تاني وبنقول يا رب اوه شكلي كده انا خسرت رقم 10 هي اللي فازت اللي انا ما كنتش مراهن عليها للاسف فانا دلوقتي خسرت مش مشكله هنروح بقى نراهن نراهن مرة تانية هنراهن بواحد بواحد تي ار اكس نختار تسع عربيات مرة تانية نختار واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وهنضغط كده على الرهان الان وهنضغط كده على الرهان ونضغط كده على كلمة حسنا واهو حد معانا السباق مرة تانية فالمرة دي اللي فازت بقى رقم 10 كده كده احنا خسرنا كل ارباحنا بس باذن الله هنكسب لان انا لسه ساحب من الموقع تقريبا كده 50 تي ار اكس في يعني ما خمس دقائق وكسبت على طول من الموقع فان شاء الله نكسب المره دي فالحمد لله اهو كسبنا كسبنا طبعا رقم 3 و8 هم اللي كسبوا والرصيد طبعا رجع 12 روبل 12 تي ار اكس و40 من عمله التي ار اكس تمام و40 سنت طيب دي كانت اول لعبه معنا عشان خاطر نلحق نشرح باقي اللعب هنرجع كده رجوع تاني دي لعبه السيارات طبعا وهنا جت لنا طبعا دورات من دوره ان شاء الله هنكسب فيها هنضغط كده على ذهب هنلفها لفه خلاص الدورات راحت كده مش مشكله مفيش فرص ان اكسب مش هنرجع كده للخلف تاني وبعد كده هنروح نلعب اللعبه الثانيه وعندنا هنا اللعبه الثانيه لعبه حجر النرد لو ضغطنا كده عليها هنضغط ذهاب الى اللعبه طبعا هنا ممكن تزود مبلغ الرهان تكتب او تنقص زي ما انت عايز هنخليه كده نقول نزود هنا نخليه مثلا آه نخليه كده واحد تي ار اكس تمام ونشوف هنا رقم الحظ هو جاب لي صفر صفر هنختار اذا كان صغير او كبير نخليه ايه بقى آه نخليه نخليه كبير كبير كده وبعد كده نضغط كده على رسمه العصايه دي كده فاحنا كده خسرنا اول مره بعد كده نعمل كده رهان تاني نختار اذا كان نخليه كده كبير برضه وبعد كده نضغط كده علامه العصايه واهو تمام الحمد لله المره دي كسبنا هنا نجيب له 51 نخليه كبير ولا صغير نخليه برضه كبير ماشي تمام الحمد لله كده كسبنا 13 تي ار اكس نخليه المره دي ايه نخليه صغير ماشي نخليه صغير اه ماشي خسرنا شويه ماشي مش مشكله برضه نخليه صغير تاني برضه خسرنا تي ار اكس ماشي نخليه طب كبير المره دي خسرنا نقعد على كبير برضه تمام كسبنا كده تمام كده كسبنا كده على اصبع رصيدنا 12 تي ار اكس اخر مره هنلعب على الكبير كده كده خسرنا التي ار اكس طب نجرب مره تاني كده على الكبير اخر مره كده خسرنا تاني طب نجرب اخر مره تانية برضه خسرنا طب ماشي نجرب اخر مره على الكبير تمام كده الحمد لله كده كسبنا رجع رصيدنا 9 تي ار اكس نجرب نكبر كده المبلغ نخليه آه، على 2 تي ار اكس نخلي الرقم صغير وبعد كده نضغط كده على العلامه كده خسرنا نجرب تاني كده كده فاضلش غير معانا 4 تي ار اكس ودي كانت طبعا لعبه الزهر او حجر النرد وللاسف خسرنا فيها وبعد كده هنرجع تاني على اللعبه الثانيه على لعبه السباق طبعا عشان خاطر نقدر نكسب منها اكتر انا عشان مش فاضل معي غير 4 تي ار اكس هحاول ارجع المبلغ وارجع معاكم تاني ويلا هنعمل رهان بكل رصيد بكل الرصيد اللي معانا اخر مره يفوزنا يخسرنا باذن الله هنكسب فانا مراهن على اربع سيارات فيا رب واحده فيهم تكسب اربعه وخمسه وسبعه مش فاكر كام رقم الرابعه اوبا فشكلنا كده هنخسر الله رقم اربعه الحمد لله كده انا كسبت آه، دلوقتي الرصيد بتاعي اصبح 10 تي ار اكس فهو أربعة وخمسة كسبوا الاثنين مع بعضهم أنا دلوقتي أصبح الرصيد بتاعي 10 تي ار اكس طيب ماشي كده الحمد لله كده رجعنا برضو آه، أرباحنا تاني هنروح كده تاني على لعبه على هنعمل استثمار في الموقع كده طبعا دي الالعاب بتاعتنا على الموقع وهنيجي كده اخر حاجه على الصندوق الصندوق المجاني اللي قلنا عليه فالخط لسه ما اكتملش فمجرد ما بيكتمل بتقدر تجمع الارباح وتقدر تسحبها على على الرصيد بتاعك او رصيد السحب بتاعك تمام فهنيجي هنا نشتري خطه استثماريه ب 10 تي ار اكس وطبعا يوميا بتاخد تقدر تسحب واحد واحد واثنين من 100 في العشرة 10% واحد واثنين في المية من آه، مجمل الربح بتاعك الربح اليومي هنترجم كده اول حاجه الصفحه او الموقع هنعمل ترجمه الى العربيه بعد كده هنضغط على صندوق الشراء طبعا هنخليه ب 10 تي ار اكس هنضغط على صندوق الشراء كده ونضغط كده على حسنا فانا كده اشتريت الصندوق اللي هو ب 10 تي ار اكس كده عملت استثمار في الموقع بخطه 3 ايام وطبعا بمجرد ما بيخلص الخط الاخضر ده كده هو 98 فمجرد ما بيخلص الخط بنقدر نسحب من الاستثمار بتاعنا وطبعا بيجيب لك الربح مباشره لصفحه للربح بتاعك للرصيد في الحساب بتاعك يعني مش بتعمل انت اي حاجه كل ما عليك ان انت بتضغط على كلمه آه، ينسحب وبعد كده بيجيلك على رصيد السحب او رصيد الصفحه او على رصيدك في الموقع وطبعا لو نزلنا تحت خالص كده هنا بنلاقي الخطه اللي انا اشتريتها اللي هي ب 10 تي ار اكس اهو لمده 3 ايام فقط طبعا انا عملتها ب 10 تي ار اكس وبسحبها 10 تي ار اكس و36 سنت من عمله تي ار اكس بعد 3 ايام فقط من الايداع الوقت خلاص يعني بعد ثلاث ايام هسحب الربح بتاعي من الاستثمار وطبعا هنا زي ما قلنا في ثلاث ايام في سبع ايام وفي 30 يوم وطبعا ثلاث ايام بيديك واحد واثنين من عشرة في المية ولو سبع ايام بيديك واحد وستة من عشرة ولو 30 يوم بتبقى واحد وثمانية من عشرة في المية تمام يعني دي الخطة لو 30 لو هتاخد 30 يوم تمام ودي لو هتاخد سبع ايام فقط ودي لو ثلاث ايام فقط تمام وكل خطه بتبقى ربح او عائد استثمار اعلى وهنا برضو عندنا عمله ال USDT طبعا في 3 ايام وفي 7 ايام وفي 30 يوم طبعا لو 30 يوم بتبقى 1.8% ولا 7 ايام بتبقى 1.6% ولو 3 ايام بتبقى 1 و5% ده بيبقى ربح يومي لعمله ال USDT. كده تمام كده اشترينا الصندوق اللي قلنا ب 100 تي ار اكس اسف ب 10 تي ار اكس وبعد 3 ايام هنقدر نسحب من الموقع طيب عايزين كده السحب من الموقع هيكون ازاي وزي ما قلنا السحب من الموقع او الايداع على الموقع هنضغط كده على كلمه wallet او محفظه وبعد كده بتفتح لنا المحفظه او ال wallet هنترجم كده الصفحه هنا طبعا بيقول لك هنا اعاده شحن لو عايز تعمل اعاده شحن وفي هنا كلمه ينسحب في الجنب كده لو عايز تسحب من الموقع طبعا هنا بتختار العمله اللي عايز تسحب منها اذا كان ترون او ال USDT او ليجذب او BNB وطبعا هنا عندك بتحط عنوان المحفظه بتاعتك وبعد كده تكتب المبلغ وبعد كده بتقدر تسحب من الموقع والله العظيم والله العظيم السحب بيوصلك في نفس اللحظه بس انا عملت ايداع عملت استثمار طبعا بالباقي الرصيد اللي معايا فدلوقتي مش هقدر اسحب باذن الله هعمل لكم اثبات سحب لان انا واثق في الموقع مليون في الميه مش بقول لك 100% ان الموقع صادق جدا جدا جدا وطبعا بيكون الحد الادنى للسحب برضه من واحد تي ار اكس يعني لو معاك واحد تي ار اكس تي ار اكس فقط هتقدر تسحبه آه اسف او اثنين تي ار اكس آه عملة الترون 2 تي ار اكس طيب لو عملة اليو اس دي تي وعملة اليو اس دي تي اقل حاجة 3 3 USDT وتقريبا كده واحد من عشرة بتقدر تسحب من عملة ال USDT انما عملة التي ار اكس عملة تي ار اكس بتبقى اقل حاجة اتنين تي ار اكس ممكن تقدر تسحبهم على طول من الموقع وفعلا الموقع بيوصلك يعني السحب بيوصلك في نفس اللحظة يعني انا بمجرب في نفس اللحظة بيوصلك السحب مباشرة بس انا هعمل لكم اثبات سحب ان شاء الله هنزله لكم على صفحه التليجرام بتاعتي اللي هتلاقيها طبعا في الوصف بتاع الفيديو وهتلاقي برضو رابط الموقع في وصف الفيديو وده كان موقعنا النهارده فطبعا نسينا ما نعمل نشرح التسجيل على الموقع انا قلت اخليه اخر حاجه عشان خاطر الناس كلها اكيد بتعرف تسجل قلنا نخليه اخر حاجه التسجيل فالتسجيل في الموقع لو انتم مش عارفين ازاي تسجلوا في الموقع دي صفحه التسجيل في الموقع اول حاجه بتكتب رقم التليفون بتاعك وبعد كده بتكتب الباسورد هنترجم كده الصفحه بتكتب كلمة السر أو كلمة المرور بتاعة التسجيل الدخول وهنا عندك كلمة المرور الدفع دي كلمة مرور الدفع بقى لما تيجي هتسحب من الموقع أو تعمل إيداع على الموقع بس هي تقريبا لما تيجي تسحب من الموقع بيطلب منك كلمة مرور الدفع اللي هي دي طبعا هتكتبها كلمة مرور الدفع وهنا عندك التحقق من الكود اللي هو الكود اللي مديهولك ده هنا اللي هو 6021 ده الكود اللي بتكتبه وبعد كده بنضغط على كلمة اشتراك وكده انت ايه سجلت في الموقع بكل سهوله يعني الموقع سهل جدا في صفحه التسجيل فاحنا خلينا التسجيل اخر حاجه لان هو سهل جدا مش محتاج شرح يعني لو انت بتفهم في مواقع الربح يعني هيبقى سهل جدا ان انت تسجل على الموقع ده كان موقعنا النهارده يا رب يعجب حضراتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته